verbündeter Vitol erreicht diesen Sektor. Feindliche Drohne über uns. Clustermine aktiv. Dahinter. Wir haben Bravo verloren. Erste Stoppstab! Wechsle das Magazin! Objekt Alpha wird gesichert. Unsere Drohne umkreist das Ziel. Bravo gesichert. Werfe Schockstab! Wechsel das Magazin!